record ke India ya ke jing hir dor tam ke pisah. Nadu berayo ya ke jing lai lut kata kadai nadu ke senam shia jarak dai spa. Sawunyo. Ko boleh shibu ne epic subscribers baru ke baju sutra dan pergi ke video sekne ke channel storyteller London. Hakas ne marajar arpuar ke India kalayo ya ke record. Kum kari ke baki step tam ha ke ekonomi ya ke percaya. Henry hakaju kasnam kalayo ru ya kerikot. Ia kacing hir dortam jong kapisa India rupi. Nadu balayo ya kacing lalu kata kadai nadu kasnam siajar kendai spa sawonyo. Hagis nam siajar kendai spa propokli. Si dolar lani 1 US dollar. Kaya rengkat tang sipau hadu arpo tengka kapisa India. Hagas nam siajar kendai spak kendai pau si dolar. Kaya rengkat lai pau tengkah ke pisai India. Hagas nam arhajar. Si dolar kaya rengkat sau pusau tengkah ke pisai India. Henry kas nam arhajar arpu ar. Si dolar kaya rengkat prapau tengkah ke pisai India. Bat kadeiru kajing hirdor kabah hetam. Kadairu ka jingjia ka papumpat jujia menu menuru ya ka rindia. Nadu balayo ya ka jinglai lut. Basidolar ka pisa Amerika. Kan ya rengkat hadu prapau tengka. Balai ka pisa India ka hirdor kensan. Ka jubab lengkot ka longkumni. Kadau ka long. Ka India ka import kambun ban ya ka ba export government ka India ka duna ka jingpen mi mar ban di shabar bat ka don kam ban thit bon ya ki mar ki ban bar na ka benta ban pendap hapo kari ka jing thit mar na bar la ne import ka tam ya ka ba ka di shabar la ne export bat shakwe ka liang pat kadau kalong baka India ka export ya ki mar shipo dolar kat ba ka import pat hakador kat san dollar kai ka jingta yo pat ba lada kapisa ka hierdor lada hierdor kapisa kata kari ka hapan si utam lani ka hap si kamrem dor wat ya ka ju kamar kanuksa lada si dollar kai rengkat nyopu tengka lada tiet ya ka basong dor Sipo dolar ka India ka hapsiw nyo spaten ka Henry ya ka ju kamar lada ka pisai India Shidolar ka yarengkat praputa ka ya kamar ka ba shipo dolar ka hapsiw praspaten ka ya ka ju ka dor jong kamar lada shidengkai ka yarengkat nyo po dolar ka hapsiw nyo spak bat lada shidolar ka yarengkat praputa ka kalah hapsiw tam shispak kabamut ras pak. Kumta kacung hirdor jong kapisa ka kta ya kipal ba hadu kata kata. Kadau beneng kong gelong. Kacung kiudor jong kimar ki mata kamtame ki marbam mardi. Ladani pai sya kacung hirdor jong kapisa hapo jong kani kasnem arajar arpoa. Kamde itang jong ka India. Henry jong ka Indonesia rupiah. Jong ka South Africa ran. Jong ka China yuan. Henry kajing hierdor ke bangi empat juda kam yo sengau kot kade ka euro. Hagiar bus nam baladap ka euro ka he ban ya ka US dollar. Henry mentau senam ka euro kelahiar merengkat bat ka US dollar. Si US dollar kalaya rengkat si euro dollar.